हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक नया ऑफिस uh, इंस्टॉल uh, किया मैंने और ये है स्टार ऑफिस यहाँ पे ये स्टार ऑफिस का कैल्क सॉफ्टवेयर जो है आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई पड़ेगा ऐसा ही आपको लिब्रा uh, ऑफिस में भी दिखाई पड़ा था ये गूगल द्वारा बनाया गया है स्टार ऑफिस ठीक है आ, हाँ, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने एक्सल यूज़ किया होगा एक्सल के जैसे ही है और ओपन ऑफिस कैल्क के बिल्कुल सिमिलर है ठीक है तो यहाँ पर कुछ डेटा है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये डेटा यहाँ पर पेस्ट हो गया देख लीजिए यही डेटा है ठीक है अब इस डेटा के अंदर हमें क्या करना है कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं ठीक है ये डेटा पहले देख लीजिए ठीक है डेटा तो आपको नजर आ ही रहा होगा तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा यानी यहाँ से जा करके जो जूमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है उसको घटा दूंगा 100 परसेंट जूमिंग रखता हूँ इसकी तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा ठीक है अब इसमें देखिए यहाँ पर टोटल कैलकुलेट किया गया है कैसे कैलकुलेट किया गया है वो आपको बताता हूँ पहले इसको डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक पूरा डिलीट करना है हमको एक ही बार में डिलीट कर लेते हैं तो ये डिलीट भी कर दिया है अब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े एक एक चीज़ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए तो बस यहाँ से जूम करके और आ जाते हैं 150 का रख देते हैं जूम की साइज और यहाँ पर देखिए आप देखिए टोटल करना है कैसे टोटल करेंगे भाई कोई भी ऑफिस हो ये है तो स्प्रेडशीट ही स्प्रेडशीट किसे कहते हैं रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से स्प्रेडशीट बनती है तो देखिए इसमें रो भी है कॉलम भी है ये कॉलम है ये रो है तो बिल्कुल वैसा ही एक्सल के जैसे ही है ये भी तो चलिए इसमें भी कैलकुलेट कर लेते हैं इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं सम का फॉर्मूला लगाते हैं ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ से चले चलते हैं लास्ट तक सेलेक्ट कर लिया B2 से लेके G2 तक सेलेक्ट हो गया बंद करेंगे एंटर करेंगे यहाँ पे टोटल आ गया आप यहाँ पे रख के डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा फिर एवरेज के लिए इज इक्वल टू एवरेज लगाएंगे इस तरीके से और एवरेज लगाने के बाद जैसे ही हम टैब करने की कोशिश करते हैं जैसे ही हम टैब करने की कोशिश करते हैं तो ये टैब यहाँ पर काम नहीं करता है तो आपको मैनुअली ब्रैकेट ये लगाना होगा सिर्फ दबा करके और ए नाइन नंबर का बटन आपको अल्फा न्यूमेरिक की दबाना होगा तभी ये ब्रैकेट ओपन होगा फिर यहाँ पे क्लोज करने के लिए सिर्फ दबा के जीरो नंबर का बटन और एंटर करते ही आपका आ जाएगा और जैसे ही आएगा यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिएगा डबल क्लिक करने के बाद ये भी आ जाएगा अब यहाँ पे मैक्सिमम के लिए क्या कहानी है हमें एक्स मैक्स लगाएंगे मैक्स लगाने के बाद इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है देखिएगा टोटल को नहीं सेलेक्ट करना ये ध्यान रखिएगा बंद करके एंटर करिएगा यहाँ पर मैक्सिमम भी आ चुका है जैसा कि आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा ठीक है अब ये सब मैक्सिमम आ जाने के बाद अब हमको क्या करना है मिनिमम निकालना है तो मिनिमम के लिए भी वही कहानी है is equal to M I N min bracket को ओपन करना है यहाँ पे सिंपल वे में इस तरीके से और यहाँ से जाना है और ये सेलेक्शन कर लेना है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको बंद करेंगे एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सबका आ जाएगा अब ग्रेड की क्या कहानी है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा एवरेज के आधार अब यहाँ पर ग्रेड जो है एवरेज के आधार पर कैलकुलेट होगा तो इज इक्वल टू इफ का फॉर्मूला लगाएंगे इफ ठीक है ध्यान दीजिएगा इफ का फॉर्मूला लगाना है आपको और यहां से क्या करना है एवरेज को सेलेक्ट करना है अगर ये एवरेज बड़ा हो या बराबर हो जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा है किसके 85 के तो यहां पर कौन सा ग्रेड आ जाए यहां पर मैं कह देता हूं A plus plus A plus plus grade आ जाए ठीक है क्लोज किया डबल टेड कॉमा फिर यहाँ कॉमा लगाया फिर यहाँ पे इफ लगाएंगे फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसे कहते हैं नेस्टेड इफ कौन सा इफ नेस्टेड इफ बोलते हैं इसको ये is greater than equal to 75 कर दिया कॉमा लगाएंगे और डोमेटेड कॉमा के अंदर इसे इस फॉर्मूले के अंदर जब फॉर्मूला यूज होता है ना तो इसे नेस्टेड फॉर्मूला या नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे कहते हैं हम ठीक है जब फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला यूज होगा तो उसे नेस्टेड फॉर्मूला ठीक है तो फिलहाल हम लोग नेस्टेड इफ लगा रहे हैं तो यहाँ पे वापिस से वही चीज यहाँ पे हो जाएगा A grade A plus grade कर देते हैं ए प्लस ठीक है तो ये ए प्लस हो गया और यहाँ पे फिर कॉमा देंगे फिर यहाँ पे इफ लगाएंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे इसी एवरेज को ले लेंगे is greater than equal to अब क्या कहेंगे अब कहेंगे 60 कॉमा लगाएंगे डबल डेट कॉमा के अंदर लिख देंगे कौन सा ग्रेड तो यहाँ पे कर देता हूँ बी प्लस ग्रेड ठीक है तो ये बी प्लस ग्रेड हो गया फिर कॉमा लगाएंगे फिर यहाँ इफ कंडीशन देंगे अब ये इफ के अंदर कई सारे इफ यूज हो रहे हैं इसे नेस्टेड इफ बोलेंगे ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको ग्रेटर देन इक्वल टू किया फिर और फिर हम क्या कहेंगे हम आ चुके हैं सिक्सटी तक अब हम आएंगे फिफ्टी तक और कॉमा लगाएंगे फिफ्टी से कम वाले क्या फ्यूचर बनेगा उनका उनका कोई फ्यूचर ही नहीं होगा तो फिफ्टी से कम नहीं पाना है आपको ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है तो डबल कॉमा में यहाँ पे कर देता हूँ ए ग्रेड केवल ए ग्रेड कर दिया यहाँ पे फिफ्टी वाले का और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे कर देते हैं बी ग्रेड केवल बी ग्रेड कर देंगे और बी ग्रेड करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे देखिए इफ में दो कंडीशन हो सकती है या तो ट्रू की या तो फॉल्स की अभी तक तो हम नेस्टेड लगा रहे थे एक के अंदर एक लगा रहे थे तो इस वजह से हमने दूसरी कंडीशन नहीं दी अब ये लास्ट वाला इफ है तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में दे देते हैं फेल्ड अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो वो बच्चा फेल हो जाए तो कितने इफ लगे एक दो तीन तीन ही इफ लगे हैं तो तीन बार इसको क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी होगी यहाँ पर हर बार हम लोगों ने क्या यूज किया है हर बार हम लोगों ने कॉमा यूज किया तो कॉमा के जगह हमें यहाँ पर देना होगा सेमी कॉलन सेमी कॉलन देना होगा ठीक है एक्सेल में कॉमा यूज होता है लेकिन यहाँ पर कहानी अलग होती है यहाँ पर आपको सेमी कॉलन ही देना होता है ओपन ऑफिस में भी कहानी सेम है तो इन सब चीजों को जरा ध्यान देना है आपको बाकी सब तो ठीक है ठीक है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है तो यहाँ पर भी सेमी कॉलन अब तो कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए इनका जो है अड़तीस परसेंट एवरेज है थर्टी एट परसेंट तो ये बच्चा फेल है और यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो उसके इसके अकॉर्डिंग सारा ग्रेड भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा ये बहुत आसान है अब देखिए इसमें जादू देखिए जादू कैसे होता है तो देखिए ये यहाँ पे हटाया मैंने मान लीजिए कि इस बच्चे ने 80 89 गेन किया हो पहले सब्जेक्ट में तो यहाँ पे देखिए और फिर यहाँ देखिए दूसरे सब्जेक्ट में कितना गेन किया हो दूसरे सब्जेक्ट में सेवन गेन किया हो तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रेड चेंज हो जाता है ठीक है फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो अगला सब्जेक्ट है उसमें सेवेंटी गेन किया था तो यहाँ पे देखिए बी प्लस ग्रेड आ रहा है ऑलरेडी देख सकते हैं तो ये इस तरीके से आप देखिए पहले वाले सब्जेक्ट में आ जाते हैं यहाँ पे 45 था इनका तो ये 45 नहीं था 95 था तो यहाँ पे 95 कर दिया आप देखिए एवरेज ग्रेड मिनिमम मैक्सिमम सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये प्लस ग्रेड आ गया तो ये बिल्कुल आसान है उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा ठीक है